つれです七粒の中街影が回る窓の君のまつげ噂がきれいにち取る やらない聞き方笑ってた俺が優しい鼓動を時計代わりにこうして生きてるシーの波前と 漏れた下だよこね裸のままかやプリコーヒー注いだ魂を抱いてくれとかいで広 し胸のしみその爪でそっとこすり落として正しい日を抱いてくれ自分だけを愛して 生きてきたわがままな俺の背中を抱いて